Vipi mtazamaji wa Stein TV? E bwana, siku ya leo tuko na exclusive interview na moja kati ya madensa kutoka katika bendi au kikundi cha Aujauramba. Watu hawa bwana wanapiga sana tarumbeta na burudani na kwa tam kinoma noma. Mambo vipi? Poa. Mzima? Mzima. Tunakufahamu kama Rahma. Rahma nani labda, na kama una, una jina lako kwenye kikundi tunakupataje kwa jina lipi? Rahma Kiuno. Rahma Kiuno, Kiuno, Kiuno kweli bwana, tutaona mambo sawa. Rahma, em, tuambie una muda gani kwenye hii sanaa ya, ya, ya kucheza? Na miaka ishirini na tano kwenye sanaa. Na umejaribu kupita kwenye mikono ya watu wangapi, au ulipo sasa hivi kwenye ujauramba ndo ulipoanzia hapo hapo? Tupe historia kidogo. Hapana, nimepita kwenye mikono ya watu wengi sana, marehemu Kiroboto, Rafaeli Nogeshe Asempenda Kaja. Kwa hiyo vikundi vingi tu nimepitia. Eh. Kwa mtu ambaye anatamani sasa kuwa kama Rahma, Rahma Kiuno, Rahma 4G, mi nataka nikuite Rahma 5G kwa sababu sasa hivi tunakimbizana na kasi, sasa hivi tuko kwenye kazi ya, ya, ya 5G. Rahma, mtu ambaye labda anatamani kuwa kama wewe, inabidi aweje sasa ili awe professional zaidi kama ulivyo sasa hivi wewe? Mazoezi ndio kinachotakiwa azingatie mazoezi, basi atajikuta ananzidi hata mimi e, afosi kwenye mazoezi, na sio kwamba eti mazoezi anafanya leo, kesho anaacha, kesho anaacha, ataumia sababu ina, inaumiza kwenye mwili. Hivi kucheza nako eh, mwili unauma eh? Tena sana kwani unatumia nini? natumia nanili mifupa <laughs> Okay, sawa Rahma. Uh, kwenye mimi nimeshashuhudia matarumbeta mengi sana kwenye hizi shughuli mbalimbali ambazo zinakuwa. Na utakayemuona kwenye shughuli hii na maana usi unaweza usimuone kwenye shughuli nyingine ukamuona kwenye shughuli nyingine kabisa. Watu wanakuwa ni wengi sana ambao wanafanya sanaa kama yako. Lakini nilishai kusikia pia watu wa matarumbeta nao pia wana mabifu. Je, ni kweli na unalizungumziaje? Ni kweli watu wana mabifu sana tu, kwa sababu kama sisi tuna group, tuna group group naitwa vijikuu OG. Kama vijikuu kijukuu kwanza ana mpinzani wa mtu kwa sababu ana post hata talombeta fulani labda anatakiwa liende sehemu fulani, yeye ana post, lakini share, share. Ana baya. Ana baya. Lakini utamkuta mtu mwingine ana group lake ni, ni matalombeta, lakini hawezi kushare na mwenzie. Kitu kama hicho huwa sio kizuri. Eh, unaweza ukatuambia ni labda kuna uh, kuna matarumeta mangapi ambayo yana mabifu labda hili na hili na bifu hapa hii na hii, na kama inawezekana, kama kuna shida hapo, pengine unafahamu shida ni nini mpaka watu hawa wanakuwa hawaelewani, hawafanyi kazi pamoja, hawashei hata kazi zao kwenye magrupu ya watu. Kama salumbeta la Manzese huwa alishei kufanya kazi za watu na wanagombana sana wenyewe kwa wenyewe, wenyewe na lingine liko Chanika nalo wanagombana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu unaweza kawa mtu labda matalombeta fulani, labda ameenda sehemu fulani, labda anamwambia bwana, mimi naomba nitie mtu wako, au bwana, kuna sehemu nimeambiwa katika talombeta. Sasa inatakiwa sasa, sio ile talombeta atakiwa sio mwenyewe mwenye talombeta ile. Sasa hivi sisi ni mimi ni he, kwao naomba basi mwenye mata kwako, naomba hata wawili au watatu, tamkuta mtu anamkatalia mwenzie, yani kusaidiana, wapendani kwa kifupi, hawezi kumsaidia mwenzie, anamwambia ah, hapana, mimi mimi nina kazi mtu ana kazi lakini anakukatalia, anakuambia hapana, mimi mtu ana eh, ana kazi. Kwa hiyo kitu kama hicho kinakuwa sio kitu kizuri sana. Sawa, lakini tukija kwenye swala la, la, la kazi zako na familia, unawezaje kufanya vitu vyote hivi? Kwa sababu kuna wakati inabidi, kama hapo umetoka kutuambia kwamba umetoka Arusha kufanya kazi, leo umerudi jana, leo uko kwenye interview. Familia, una watoto e, inakuwaje? Familia na watoto, unawezaje kutenga muda wa kufanya vitu vyote hivi? Nashukuru watoto zangu wote, mtoto wangu wa kwanza ipo kwao kwa baba yake, mtoto wangu wa pili kwa shule, iko boarding shule, kwa hiyo na images kwamba mtoto wangu wa wiki fulani mwezi ujao kama anaweza kaja mtoto wangu nyumbani, nakaa na mtoto wangu na budget kwamba muda wa usiku naenda kazini, kwa sababu mtoto wangu ni mkubwa, kwamba naenda kazini, nikirudi nakaa na mwanangu, labda mwenyewe namuingiza tuishe, kwa sababu sipendi mwanangu azule zule over, napenda mwanangu nimwekee katika maadili mazuri, ili hata baadaye naye aje kuwa mwalimu, aje kuwa mtu mmoja bora sana mm. Na tukizungumzia kwenye swala la malezi sasa kwa watoto hata shuleni, maendeleo yanakuaje? Labda kuna nini ambacho kinakupa moyo kama mzazi kuona kweli mama anachakalika, anapambana kwa ajili ya watoto? Ehe, lakini naona watoto wangu wananipa moyo kwa kiasi gani kwenye maendeleo ya kusoma? Nashukuru Mwenyezi Mungu na nitaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Watoto wangu kwenye masomo wako vizuri sana. Yaani kwenye masomo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu huwa naambia napenda sana nikae na watoto wangu nikae nao chini wakija kama huyo wa mwisho akija likizo, mwanangu, utakuwa usome, ufanye bidii, uwe hivi, uwe hivi. Na huyu mkubwa ni mkubwa ni mkubwa kiumri kwa sababu na miaka 18 huwa anapenda kukaa naye chini naambia baba maisha sasa hivi yako hivi naona mama yako anapambana ili mradi nyie mwe na maisha mazuri spendi mwe mwende ovyo spendi mimi kama mama anakuwa anajisikia vibaya afu najisikia uchungu kwa sababu naona watoto wengi mtaani wanavuhangaika watoto wanakuwa wanavuta mabange nini kitu kama hicho ambacho mehe wanaharibika wengine wanakuwa wanageua wanafanywa vitu vya uasherati kwa hiyo mimi kama mzazi najisikia uchungu sana katika maisha yangu okay Sawa. Na labda kuna sapoti yoyote ambayo unaipata kutoka kwa baba wa mtoto au una mahusiano naye mpaka sasa hivi bado mko pamoja? Mi kwa baba mtoto wangu sipati sapoti yoyote sipati sapoti yoyote. Kuna mwenyewe mimi mwenyewe, kuna kipindi alikuwa ananipa sapoti nikimwambia mtoto labda anatakiwa hichi na hichi, aiwa ananitolea ukali, ananifokea. Siku akiwa ameachana na mwanamke wake, anaanza kunipigia simu akaniambia niambie mtoto anataka nini. Nikimwambia ananiambia basi mimi nitakutumia. Basi hiyo ndio ishaisha. Yaani ni mpaka achane na mama mwingine huko au avurugwe avurugwe kweli kweli kule na mama mwingine ndio apate nafasi ya, ku, ya kutaka kujua kuhusiana na mtoto. Eh. Yeah, yaani kishachanganyikiwa huko akiona huko sasa mambo hayaelewi ndio sasa anakuja huko. Sasa sijui ni mwanamke ndio anamwambia achana na mwanamke achana na mama mtoto wako sielewi kwa sababu hata huyo mwanamke anaishi naye mpaka leo hajamzalia. Angekuwa angemzalia nadhani ange akijua uchungu wa mtoto ni nini. E, Umeshawahi kuolewa? Nishawahi. Mara ngapi? Mara moja. Na ndo huyo baba mtoto wa kwanza. E. Baba mtoto wa pili ni mwingine. Mwingine. Baba mtoto wa pili ana sapoti gani labda kwenye malezi ya mtoto kama mama ambaye unapambana peke yako? Nadhani huwezi, kuna vitu ni vingi sana e, alafu Mungu amekupa watoto wawili. Baba ana sapoti gani huyu wa pili? Kwa baba pili kama nilivyosema, support ni ndogo sana kwangu mimi kwa sababu mimi mwenyewe najikizi mwenyewe kwamba naika budget kama nikipata elfu hamsini najua elfu hamsini hii nimtumie Ali labda elfu kumi nimtumie Fred labda elfu kumi mimi mwenyewe nijue najibalance vipi, e, ndo hivyo. Lakini kwamba huyo mm, baba mtoto wangu wa pili ana changamoto kubwa sana mm. Okay, sawa. Na turudi kwenye kazi yako ya sanaa, labda imeshakufanikisha, imekupeleka mahali fulani, imekufanya umezurura mikoa mingapi, labda umeshatoka nje ya nchi kwa ajili ya show hii ambayo watu wengi pengine wanaweza kaona kwenye jamii kusema ah, yule mnenguaji tu. Unajua kila mtu anakuwa na mapokezi yake tofauti anapoona kitu kama hicho eh. Mama yake fulani hivi na hivi hivyo, yani imesha kunufaisha kwa namna gani kwenye swala la kutoka nje ya mikoa, kama ushatoka nje ya nchi pia hivyo kwa kunufaisha, imenifunaisha na nashukuru mpaka hapa nilipo kidogo, japo sijamaliza kwenye malengo yangu, ila kidogo nime pata chance kwamba nimenunua kiwanja lakini bado sijakimaliza, ila nitamwomba Mwenyezi Mungu, najua tu nitafika, nitamalizia na maisha mengine yataendelea. Sawa, inapotokea mtu anakuhitaji kwa ajili ya kazi, labda kazi e, na tunaelewa kwamba una kikundi chako cha kazi, inaingilianaje? Wana, wanaku, wanaku, wanakubana sana kutoka nje na hapo, au kuna nafasi pia unaipata? E, kwenye kazi huwa nafasi ninao tena kubwa su tu anajinani mwenyewe kwamba naweza nikaomba ruksa kwamba naenda sehemu fulani, wakaniambia haya sawa, haina shida, nenda tu kafanye kazi. Na kwao nayo nachukua kwambia kwamba pale nishaaga, naenda kazini kwangu, nafanya kazi zangu eh. Okay. Lakini pia nishe kusikia uh, kusikia, lakini pia leo nimesikia wakati tuko kwenye redio umesema kwamba kuhusiana na wanaume hutaki kusikia, yani ni bora tukutane event, sio kuweka tena malengo kama ambavyo ulikuwa ukiweka kama awali. Ni kitu gani ambacho kilikukuta mpaka unajutia leo? Yani mimi siwezi kuweka malengo na mtu anaitwa mwanaume, siwezi. Yani ni nini ambacho kilikukuta Darahma? Mimi nilikuwa nilienda Kenya kufanya kazi zangu. Baada ya kufanya kazi zangu kule Kenya, nikawa na baba mtoto wangu, nikamwambia baba mtoto wangu, huyu wa pili sasa, pili, nikamwambia tufanye kwamba maisha sasa hivi kupanga haya na maisha bora tujenge na humu mnaenda, kwa sababu hata mimi nafikia stage kwamba nitachoka kucheza. Kwa hiyo nitakapokuwa amechoka kucheza, takuwa tuna na nyumba yetu, tusieti kwa sababu eti nyumbani kwetu tuna nyumba au wewe hivi. Hapana, watoto wetu wanaishi vipi? Watoto mtoto wetu yeye ana nyumba ya mama yake na familia yake. Basi kaenda hivyo, tumeenda kule, akaniambia kuna kiwanja kipo, kuna mtu alikopa mkopo benki, kwa kuna kiwanja Nikashindwa mimi nikamwambia sawa, haina shida. Nikatuma pesa mara ya kwanza kama laki tano nikakaa tena nikatuma tena laki tano kakaa milioni nikatuma tena hapo mama yangu akaniambia unatuma hela unatuma hela hela nani naniliu kwa sababu mama yangu nilimshirikisha sababu mimi yangu mzazi alishakufa na mama yangu mkubwa nilimshirikisha nikamwambia mama kama mama kwa sasa hivi mimi na ba Fred tume tumeweka kitu fulani ba mama akasema ni kizuri ila angalia kuwa makini eh, makini. mimi nikaona ah, ni yule ni mzazi anaongea lakini hata naniliu. Basi mimi nikaa naendelea tu kutuma hela kwa mzazi mwenzangu, kwa sababu najua ni baba mtoto wangu, hawezi kuni kunifanyia kibaya chochote, lakini malengo yake yalikuwa sio mazuri kwangu. Umeona? Basi baada hapo mimi niko Kenya nikarudi, tukaenda kuangalia kiwanja, kiwanja kule kiko vizuri, tukawa tumeshamaliza kulipia. Sasa masuala kuanza kujenga, nikajua tutafika mbali. Kumbe huku akawa anatumia hela zile, anachukua wanawake, yani baa akienda anaitwa boss, boss. Alikuleftisha sana anaitwa boss rich, yani anakuwa anatumia hela, anaweza kaniambia bwana mama, mama Fred, bwana huku kunatakiwa hela sijui nini, amba ujenzi umefikia hapa sijui nini na nini, naambia sawa, itakuwa vizuri, labda sinionyeshe katika nani WhatsApp. Kumbe anaenda sehemu jirani, mtu anajenga na ananionyesha, mimi najua nyumba yangu labda sehemu yetu ya eh, naishi hivyo. Kumbe basi kuna mtu akanipigia simu akaniambia bwana yeye eh, Ukirudi mwambie akupeleke kwenye kiwanja mnachojenga, usikae vivi. Nikamwambia sawa, haina shida. Huyo mtu kweli akaniambia, basi mimi nilirudi siku hiyo nikamwambia ba Fredi, tunafanyaje twende kwenye kile kiwanja? Akasema sisi kesho tutaenda. Ah, maana yeye ananizungusha hivyo. Sasa mimi mwenyewe nikaamua niende kule, kwenda kule, yani hamna chochote, hamna hata tofali hata iloanza, yani hamna. Kuna majani yameuta majani kama yote. But kitu ambacho umeambulia ni kiwanja ambacho kipo mpaka sasa hivi au na chenye pia kimeshauzwa? iko kiwanja baada ya kugombana gombana akaenda akakiuza na ila kumbe ila nilizokuwa namtumia zingine hakumalizia kile kiwanja kwa hiyo akarudishiwa hela yake mwenye kiwanja aliona kama mmekaa muda mrefu eh, mmetoa tu laki tano, laki tano mwingine kashakula, umeona. Kwa hiyo ikabidi aki, akiuze na yeye pia sawa. Uh, labda kwa, na, kwa mtu ambaye anatamani kukupata Rahma, anakupataje? Afanye kazi na wewe eh, na tuambie kuhusiana na mkataba wako wa sasa hivi umekaaje, mwisho lini, labda kama mtu anajua namna pa kuanzia, ameshakufuatilia muda mrefu, anatamani kufanya kazi na Rahma, ajue anaanzaje. Mimi yaani mkataba wangu nakaribia kuisha, akitaka kunipata mimi anampata director wangu, akishamfuata director wangu anakaa naye chini, anaongea naye kwa sababu yeye ndo anifanya mpaka mimi nimefikia hapa nilipo. Kwa hiyo anamfuata kwamba ah, bwana, mimi nataka kufanya kazi na Rahma, nafanyaje? Kwa hiyo atamwelekeza, akishamwelekeza mimi yeye director atanipigia, bwana, kuna mtu fulani nataka kufanya kazi na wewe, uko tayari? Niko kama niko tayari nitamwambia niko tayari, au la, mimi siwezi kufanya kazi huko na inabidi nibaki Aujaulamba. Kwa hiyo hapo nakuwa hivyo. Sawa, na labda kwa, kwa, kwa watu ambao ha, hawajui kuhusiana na, na au Jaulamba, najua namna gani, labda hawajui namna ya ku, kuwapata pia, kama inawezekana ukawatajia mitandao yako mitandao yako ya kijamii, lakini pia hata nambali kama inawezekana. Kama haiwezekani pia unaweza ustaje uh, kwa namna nzuri ya kufanya watu wa, wa, wapate kujua Rahma tunampataje, kama ni ngumu kumpata kwenye kikundi cha sanaa. Ukitaka kunipata mimi nambari yangu ya simu ni 0716 30 41 67. Hiyo ni namba yangu ya WhatsApp. Irudie tena. 0716 30 41 67. Hiyo ni namba yangu ya WhatsApp, Instagram, Facebook na TikTok. Mm -hmm. Na mitandao yote ya kijamii unatumia jina kama nani? Rahma Kiuno. Rahma Kiuno kote Instagram, Rahma Kiuno, Twitter kote. Ehe, ila kwenye Facebook unaitwa Rahma Nino rahmanino Hiyo Nino nini hiyo? Hiyo Nino ni ukoo wangu. Mm -hmm. mm. Karibu sana. Asante. E bwana, uh, hii ni Stein TV. Mimi naitwa Keti. Thanks so much behind the camera. Yuko Raj Classic on Instagram. Endelea kutufuatilia.